Gif de Santa Maria i la meva relació amb en, amb en jo el conec com en Josep Maria, tota la meva vida l'he dit així perquè ja de molt petits ens, eh, ens coneixien. Eh, era, era, i de la mateixa edat que el seu germà i bueno, hem tingut relació doncs, amb tota aquesta existència i hem anat tinguent punts en comú i en contactes i en trobades i d'allò però bueno, com una anècdota que... Una anècdota en especial el Xema que sí, ajudi a definir... La primera, la primera sortida que vaig fer jo a l'estranger, eh, després de la Lili, eh, va ser anar a veure aquell, després aquell moment era París. Uh mhm. -huh. I bueno, després vam conviure allà uns dies eh, amb altra gent i eh, amb una entrada d'aquelles d'un edifici que suplien els porters i tal. I i, però periòdicament ens hem anat veient i hem tingut coses en comú. Molt oh. Company de militància en algun àmbit concret? Bueno, eren pròxims, em deia, sí. Mm.